हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स क्या एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या और भी कौन से फॉर्मूले हैं जिनको हम टेबल में ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 में कैलकुलेट कर सकते हैं इसी की बात करेंगे तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से जाना है क्रिएट पर और फिर टेबल पे जाना है तो टेबल पे चलते हैं और फिर यहाँ से व्यू पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ टेबल वन ही नाम रहने देते हैं अब यहाँ पर डिजाइन कर लेते हैं हमको करना क्या है वो देख लीजिए लाइक यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ उस पर ले देते हैं और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आएगा तो ये लिख दिया मैंने स्टूडेंट नेम ओके और फिर यहाँ पर जब आएंगे नीचे तो यहाँ पे अटेंडेंस की बात करेंगे स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड होगी ठीक है तो अटेंडेंस में क्या करेंगे हम ना ये जो है यहाँ से एक डेटा टाइप आता है यस और नो डेटा टाइप तो ये चूज कर लेंगे ठीक है अब ये चूज कर लिया यहाँ से ओके करेंगे ये ओके करेंगे अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या यहाँ पे रोल नंबर आ गया और यहाँ पे अटेंडेंस में आ गया आपका एक इस तरह का साइज आ गया ठीक है अब मान लीजिए यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राम ठीक है अब पता करना है कि पर्टिकुलर एक दिन आया था कि नहीं आया था तो टिक कर दीजिए तो इसका मतलब आया था नहीं टिक करिएगा तो इसका मतलब नहीं आया था तो अगर मैं टिक कर देता हूँ फिर यहाँ पे करता हूँ श्याम अब ये लोग परीक्षा में सम्मिलित हुए थे कि नहीं हुए थे ये पता करना है तो इस तरह का एक सॉफ्टवेयर बना के दिखा दो और इसमें सिर्फ टेबल ही यूज करेंगे हम और कुछ नहीं यूज करेंगे मतलब टेबल टेबल में ही ये करके देखेंगे तो ये हो गया राम फिर श्याम फिर यहां कर दिया ठीक है यहां पे कर दिया दुर्गेश ठीक है यहां पे कर दिया टाइगर तो ये देखिए कुछ स्टूडेंट के नाम मैंने ले लिए हैं आप इनमें से कुछ आए होंगे कुछ नहीं आए होंगे तो ये टिक और अनटिक ये चलता रहेगा तो ये टिक और अनटिक कर दिया अब हमको ये पता करना यहीं पर वो भी यहीं पे पता करना है यहाँ से आप थोड़ा उसको कलरफुल बना दीजिए थोड़ा सा बढ़िया दिखेगा ये तो इस तरीके से ही आ जाएगा अभी थोड़ा ठीक दिख रहा है अब करेंगे क्या हम यहाँ पे एक आपको मोर का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे हाइट वाइट बढ़ाना हो या सब डेटा शीट बनानी हो आपको तो आप सब डेटा शीट भी बना सकते हैं लाइक इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिएगा सब डेटा शीट यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर जाइएगा तो वही नाम जो है दिखाई देगा ठीक है तो ये सब डेटा शीट बनाना किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगा इसका फायदा क्या है अब इसको ऐसे छोड़ते हैं अब यहाँ पर हमको करना क्या है हमको ये पता करना है कि ये कुल मिला के कितने दिन आए हैं सामने या फिर यहाँ पे एक और दे देता हूँ यहाँ पे यहाँ पे कर देता हूँ युवराज ठीक है देखा कर हमने और यहाँ पे ऐसे छोड़ देता हूँ अब अब हमें करना क्या है अब हमको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा ये सिग्मा का साइन टोटल तो इस पे क्लिक कर दीजिए जैसे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा ठीक है अब ये हमको पता करना है कि ये 10 लोग कितने दिन रहे हैं प्रेजेंट ठीक है 10 लोगों में से कौन-कौन प्रेजेंट रहा है कौन-कौन एब्सेंट रहा है पहले तो ये काउंट कर लेते हैं तो काउंट जैसे ही लगाएंगे तो 10 आ जाएगा ठीक है अब यहां पर आते हैं तो यहां पर भी क्या करेंगे काउंट लगा देंगे तो काउंट यहाँ पे जैसे ही काउंट लगाएंगे तो छह आ रहा है कि तो छह क्यों आ रहा है क्योंकि देखिए जिस पे जिस पे टिक है ना वही वही एक दो तीन चार पांच छह छह लोग प्रेजेंट है तो छह आ रहा है तो इस तरीके से ये काउंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बड़ा यूजफुल होगा अगर आप अटेंडेंस शीट वगैरह बनाते हैं ना तो उस कंडीशन में ये काफी आपके लिए यूजफुल होगा यहाँ पर जैसे ही पढ़ेंगे ना तो ये अपने आप बढ़ता चला जाएगा जैसे लाइक मैं यहाँ दिखाता हूँ जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया ईशा ठीक है अब यहाँ पे देखिए अंटिक है अगर मैं टिक कर देता हूँ लाइक ऐसे तो टिक कर दिया और फिर नीचे आए फिर यहाँ पे मैंने कर दिया लाइक ठीक है कर दिया ठीक है अब देखिए अब देखिए यहाँ पे अपने आप एट हो गया और ये अमाउंट जो है स्टूडेंट का जो अमाउंट है वो ट्वेल्व हो गया आप देख सकते हैं इस तरीके से आप भी कर सकते हैं और यहाँ पे दिक्कत हो जाता ना तो रिफ्रेश पे क्लिक कर दीजिएगा तो रिफ्रेश कर दिएगा तो सब जो अप्लाई हुआ था वो पूरी तरह से अप्लाई हो जाएगा और ये चीजें चेंज हो वैसे तो अपने आप चेंज हो जाएगा ये तो इस तरीके से आप काउंट का फॉर्मूला टेबल में ही अप्लाई कर सकते हैं बहुत आसान है आई होप की वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें thank you for watching this video